Amb aquest vídeo aprendràs a buscar articles de revista, tesis, treballs de recerca i altres documents d'àmbit acadèmic al cercador de Google Escolar. Per accedir-hi, només cal que escriguis Escolar a la barra del navegador. I accedirem des del resultat Google Escolar. Com podeu veure, d'aparença s'assembla molt al cercador de Google normal, per tal d'intentar recuperar el màxim de resultats, provarem d'escriure les paraules clau en anglès. Aquí a la pantalla de resultats, com podeu veure, n'hem recuperat molts, però podem ajustar una mica més aquests resultats de cerca a les necessitats de cadascú podríem entrar a les opcions avançades des d'aquesta fletxeta i indicar que aquestes paraules clau només ens les busqui el títol de l'article. Com podeu veure, els resultats se'ns han limitat ja en un nombre molt més petit. També podríem aplicar els filtres de temps. Si traiem el filtre que hem aplicat de només veure els resultats al títol, podem fer encara una altra prova, que seria posar el concepte biomechanical study entre cometes. Com que es tracta d'un concepte, d'una paraula composta, si el posem entre cometes el recuperarem junt. En canvi, si no ho fem així, també recuperaríem tots els resultats que incloguin una de les dues paraules a qualsevol lloc del document. Molt bé. A la pantalla de resultats caldrà que ens fixem si a la part dreta hi apareix aquest petit enllaç amb la paraula PDF entre, entre claudators. Això ens indica que fent clic aquí ja obtindrem el text complet del document. En cas de que un document ens interessi molt, podem accedir també a l'apartat Artículos relacionados, que ens donarà una nova llista de documents que s'assemblen en aquest. Si tornem enrere, també veiem que hi ha l'opció Citar, que ens obre una nova pantalla amb la cita bibliogràfica en tres formats, però heu de tenir en compte que no sempre és correcta. També podeu guardar els resultats que us interessin. La primera vegada el cercador acadèmic us demanarà que habiliteu aquesta biblioteca. I llavors, aquests resultats guardats us aniran a parar aquí, en aquest apartat. També podríeu crear una alerta i d'aquesta manera us estalviaríeu d'haver d'executar la cerca cada vegada que vulgueu. Només caldria fer clic en aquest botó.